si apre una nuova rubrica, ovvero Gossip Seba. Il nostro idol ci farà una top 5 degli scandali più wow del mondo dell'intrattenimento in Giappone. Novella 2000, levate! Ciao a tutti ragazzi, sono Sebastiano Serafini e questo è un video improvvisato perché ho detto sono davanti alla Torre di Pisa, cosa volevo parlare? Devo parlare almeno di qualcosa, quindi ho trovato questo argomento interessante che era un video che già volevo fare e ho detto finalmente mi metto a farlo. Voglio parlare dei 5, 5, 5, 5 scandali, cioè non sono 15, sempre 5, 5 scandali che mi hanno fatto uh, di più in Giappone. Allora, al quinto posto c'è forse una delle mie preferite che è io accendo la tv, non l'ho visto in diretta devo dire, però ne ho sentito parlare, però immaginatevi il giapponese tipico che si sveglia la mattina, accende la tv per, leggere, per sentire le news e praticamente si trova un annunciatore molto famoso che ti fa Ohio gozaimasu così e quando dice Ohio gozaimasu gli cade la parrucca. Ohio gozaimasu! cosa bella è che cioè, prima che partisse il servizio vedevi anche le facce degli altri, erano veramente indimenticabili. Ho visto di quelle scene bellissime. Si classifica al quinto posto. Al quarto posto troviamo un'altra notizia bellissima che riguarda Lea Dison, che forse non la conoscerete perché comunque era un idol che era famosissima tra il 2004 e il 2007. Era praticamente uno dei primi fenomeni di webstar, praticamente era ricercata da tutti perché aveva fatto delle foto un po' osé che però avevano girato per tutto internet. Lei era straniera, mi sembra che metà filippina e metà cinese, ma vive a Los Angeles su una cosa così comunque è diventata super iper famosa tant'è che l'hanno chiamata in Giappone per lavorare in Giappone anche firmato un contratto con la Virgin dopo che ha fatto una cover per un singolo di Fever aveva fatto la cover gli è venuta bene e, e cos'è che è successo però? quando ha fatto la, ha firmato anche con Shonen Magazine mi sembra per non lo so se 300 mila milioni per avere l'esclusiva per fare le foto con lei eccetera eccetera è diventata super famosa poi però <laughs> cos'è successo? che al suo primo live al concerto che iniziava la tour eccetera ha fatto un annuncio ha detto sono incinta e mi sto per sposare sposare con il mio stilista. 実は最近結婚しました。そしてお腹の赤ちゃんもいます。 e praticamente lei da una settimana all'altra ha perso praticamente tutti i suoi fan e tutti se la sono dimenticata tra l'altro poi con questo tipo non gli è neanche andata bene perché poi non gli ha più pagato gli alimenti e ha dovuto tornare in Italia aveva un sacco di casini comunque sfortuna perché potrebbe essere ancora famosissima questa Radison tra l'altro Shintaro il mio amico che era nel video di Escape to Infinity le insegnava anche giapponese quando lei era venuta qua e a detta sua ha lanciato un computer anche dalla finestra quindi anche questo è uno dei motivi per cui tanti stranieri fanno fatica a lavorare nel mondo dell'entertainment non solo per lei ma perché ci sono stati tanti tanti casi analoghi a lei che hanno portato a questa cosa comunque se volete un video a parte su questo argomento magari ne parlerò adesso entriamo tra i primi tre i primi tre scandali che mi hanno sorpreso di più sicuramente non posso non citare lo scandalo di Savagiri Erika che è praticamente che l'ho anche incontrata anche lei è molto simpatica e bellissima però diciamo che un giorno si era svegliata con la luna storta era andata alla premiere mi sembra di un suo film gli hanno dato tipo le, le forbici per tagliare non lo so l'inaugurazione del film della premiere e tipo è rimasta di così e in Giappone è una cosa che non si fa cioè, cioè cioè proprio maleducazione estrema. Poi la giornalista gli fa, cosa pensi di questo film? E lei risponde, boh, boh, vabbè. Tipo gli ha risposto Bezzuni. Ah, 一番思い入れのあるシーンというのはどのシーンでしょうか特にないです。ないですかあ、ないですかああ、全部思い入れがあるってことですかね、逆に言うと。思い入れ。 サージリさんはその300ロールの時にどんな思いでクッキーを焼いたのかだけちょっと教えていただいてもいいですか別に。 e da lì non ha più potuto lavorare in Giappone per diversi anni. Il secondo scandalo è questa storia di praticamente questo tipo che praticamente era uno degli, degli SMAP che non mi ricordo qual è Kusanagi-san tipo si è ubriacato di brutto mi sembra ad Asakusa no a Kasaka si è eh, eh, ubriacato di brutto a Kasaka e l'hanno trovato nudo ubriaco per il parco. Non è che sia sta storia però per un piccolo scandalo così non ha più potuto lavorare in tv per un pochino però adesso è tornato comunque fa parte degli SMAP. Adesso andiamo a parlare della prima posizione. Il primo posto di questa quarta classifica in assoluto c'è Minami Minegishi o se si chiama, non mi ricordo, Minami delle AKB che praticamente sta storia tristissima, praticamente sta tipa è stata vista uscire da casa, dall'appartamento di un tipo è stata avvistata, quindi hanno scoperto oh mio dio, questa AKB c'aveva il moroso o non lo so, se arriva con qualcuno ha dormito a casa di uno e allora scandalo enorme perché sul contratto di queste idol delle AKB non puoi avere il ragazzo sostanzialmente, quindi quando l'hanno brincata in questa situazione è stato un grande scandalo e doveva lasciare l'agenzia, allora lei cosa ha fatto? Preso il rasoio, si era Zapata Zero che ha fatto un video di scuse che è girato viral su internet un paio di anni fa. Everything I did is entirely my fault. I'm so sorry. Her mistake, she says, spending the night with a singer from a popular boy band. E così ha chiesto scusa a tutti i suoi fan per essersi fatta qualcuno. Vabbè, storia interessante, diciamo. Comunque questi erano i 5 scandali del Giappone, ditemi che cosa ne pensate nei commenti, ditemi quale vi ha lasciato più così. Spero che la clip di Ohio Gozaimasu vi sia piaciuta, ve la rilascio qua per concludere questo video. Buongiorno. Ciao, ci vediamo in un altro video. like you to look at